Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов Grand Star True. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм для взрослых. Это костюм Мини Мауса. Очень востребован среди аниматоров. Все смотрели мультики Микки Маус. Вот так вот он выглядит в запечатанном виде. Аккуратно сложенный. Давайте посмотрим как выглядит костюм Мини Мауса для женщин. В товаре у нас визитка интернет-магазина Grand Start и сам костюмчик. В комплект костюма у нас входит пояс, вот такой белый атласный пояс, чисто белого цвета. Головной убор в виде ободка с ушками. И здесь у нас уже пришит бантик. Вот такой вот ободок с ушками. Вот так вот выглядит это сзади. Оригинальный набор такой. Далее в комплект у нас входит платьице. Красное платье в горошек. Вот такое вот платье. Коротенькие рукавчики. Здесь они на резиночке идут. Вот можете посмотреть. Такой вот воротничок здесь беленький. Юбочка идет с небольшим подъюбником, атлас вместе э, вот с сеточкой идет. Вот так вот выглядит подъюбник. И по низу юбки у нас идут белые кружева. Сзади платьица у нас на молнии. Вот вы можете посмотреть, молния идет по платьицу. И в комплект у нас входят панталончики. Белые панталоны из крепсатина тянутся на резиночке. По низу панталончики также идут с кружевами, такое, э, такое же кружево, как и на платье. Резиночка идет, очень хорошо тянется. Вот полностью набор мини-мауса, то есть панталончики, платье, головной убор и пояс. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru